今天呢，要详细的给大家介绍一个非常正面的团体，它叫做白色骑士团。在地球上呢，有一个正面的灵魂团体，千百万年来在地球上转世。他们的目的呢，只有一个：对抗阴谋集团，还有帮助地球重获自由。他们在中世纪的时候呢，与罗马天主教的宗教法庭相抗衡。他们在十七和十八世纪。 抵抗耶稣会士，现在呢，他们的主要对手是罗斯柴尔德和洛克斐勒集团。这个骑士团呢，现在已经到来。这些白色的骑士呢，转世为正义军、圣殿骑士团或者白龙会的成员。他们有些人呢，渗透进阴谋集团的各种社群网络；也有些人选择成为隐身在人群当中的自由斗士。 如果你胸怀满腔热血，渴望地球重获自由，并且呢，已经将自己心中的理念化为实际行动的话，那么你很有可能就是一名白色的骑士。我们每个人呢，都是独特而且不可取代的神圣本源，利用他的神圣旨意，将每一位光战士派遣到灵魂曼陀罗的战略位置。 只有神圣本源才能够看清楚这幅曼陀罗的全貌。我们每一个人都必须去执行自己的使命，这样一来，曼陀罗才能发挥它完整的力量。所以，去实践自己的天命吧。如果大家还不清楚自己的使命，请持续不断的去追寻、呼唤，总有一天你会发现的。我们不需要带枪上战场，我们只需要善用。 洞察世局的双眼，精明干练的内心，通过宝剑的笔杆，还有其他灵活自由的方式，大家呢就可以为光明势力而战。最后呢，要跟大家强调的是，地球解放计划呢是真实不虚的。但是呢，大揭露、第一次接触，还有黄金时代，在一处阴谋集团之前都是不可能发生的。只要时机到了，它就会发生。正义军。 在采取行动之前，要确保他们的行动不会对我们地表民众产生任何潜在的威胁。因此呢，只有等万事俱备之后，他们才会行动。还有就是，我们每个人都要赶快行动起来，这样我们就可以推动地球的解放早日到来。